ケントたちは最後の作戦マジカルレールを発射しデリトロス城への直接攻撃を試みるだが偽グラディオンたちの妨害に遭い作戦は失敗したかに見えたその時悲しみを乗り越えケントはデリトロス城の破壊に成功するのだった の進化ダークグラディオンやはり間違いありませんデリトロスゲートの消滅を確認しました それで子供たちを自立管理プログラムエンジェ起動中無事ですみんなマジカルゲートへ戻ってきました映像回線復帰しましたスクリーンに出します、うん、出ますマジカルステーションです 3つのプログラムに守られているようですガリオンですワイバリオンですグラリオンだグラディオンカイトケントおい聞こえるかおい通信回線に障害こちらからの通信はできません もはや微塵たりとも容赦はせんお前たち人間どもを抹殺してくれるその声はデリトロスやはりリュウトお前がデリトロスだったのかお前の思い通りにはさせない現実世界は私たちが守る勝負だデリトロス邪魔はさせないグラディオン私の100万年の悲願データノイドへの進化を現実世界への扉を 本気でこのデリトロスに勝てると思っているのかバカめいいだろう人類を抹殺するのは貴様を葬ってからだ行くぞ ケント君はこここはいったってってって直樹君あ翔さんあれ俺確かにドラゴンと一緒にんははーい僕たちダイブアウトしてダイバーランドへ戻ってきたようだっていうことはケントのやつやったんだデリトロス町を破壊したんだ きっとそうだよでもケントたちはデリトロスはどうなったんだワールドリンク管理局へ行こう何かわかるはずだあシャイニングボルトアークブラスターアウリングデイザー ルバルカン今だその程度の力でこのデリトロスを倒すだとふざけるなダークマグナムダークレスシュート これで終わりだグラディオンそうかデータ生命体へ進化して電脳世界から抜け出し現実世界を直接破壊するそれがデリトロスの本当の目的だったのかダメですデリトロスがメモリーをロックしていますこのままではケント君たちを救出することは姉さんダイタリオンプログラムは 回収したウェブナイトプログラムは全て修復中よまだ起動できないわくそ博士レスキュープログラム開発中のネオマジカルワクチンを使いましょうあれならデリトロスにも効果があるはずです、テスト段階のワクチンだが仕方あるまいクラチ君了解しましたネオマジカルワクチンセット目標デリトロス発射

何ビクトリーダンスマビクトリーューマッチだマジカルゲートで何かが爆発しました博士これは、うん れでどうだってリトロスに兄ちゃんあれ何マキシマの連続攻撃でも倒せないのか許さん許さんぞこの究極のプログラムデリトロスを傷つけるとは ぜだなぜデータノイドに進化できないすでに全ての条件は満たした何が足りないというのだデータノイド究極の進化形態になればグラディオンごときなど勇気ケントグラディオンと心の絆で結ばれたウェブダイバー心だと それが進化への最後の鍵かならばグラディオン貴様は卑怯者だ何だと貴様は100万年前の復讐を果たすために結ケントを利用した剣トを利用違う剣トは大切な友であり私と共に戦う戦士だ人類を救うだとそう言いながら貴様は救うべき人類の一人 結城健人を危険な戦いに巻き込んでいるではないか結城健人が今まで生き延びられたのはただ運が良かっただけだだが次はそうはいかん貴様か私生き延びるのはただ一人グラディオンうわ何をするつもりだ望み通り100万年前の決着をつけてやる我々の決着をつけるにふさわしい あの場所でな逃がすものかシャイニングボルト小賢しいダークバルカン待っているぞグラディオン逃がすものか追いかけるぞグラディオンどうしたんだグラディオングラディオン <laughs> 進化の時は来た 私はデータノイドとなって現実世界への扉を開く我が故郷惑星クーリアでな ラディオングラディオン行こうグラディオンデリトロスと最後の決着をつけるんだケントあケント君カイト君どういうことだよグラディオンここでお別れだケントな何言ってるんだデリトロスと決着をつけるんだろ あいつをぶっ倒して宇宙を救うんだろデリトロスとの決着はつけるただし行くのは私一人だなんでだよデリトロスが言ってたことを気にしているのか俺だって選手だ正義を宇宙を守るためなら俺なんかどうなったってケントそんな悲しいことを言わないでくれケント私たちは世界の人々その命を守るためにずっと戦ってきたのではないか だけどだけどケント私はずっと考えていた私は一体何のためにデリトロスと戦っているのだろうともちろん正義のためだでもそれだけではないそんな気がずっとしていたデリトロスに復讐するためいや違うたとえデリトロスを倒したとしても惑星クーリアの人々は戻らない 私が元の人間の姿に戻ることもできないだろう その答えがはっきりとわかるそれはケント君だ俺私はずっとケントを見ていたマジカルゲートがデリトロスの侵略を受ける前から私にどこか似ていた昔の私を見ているような気がしたのだだから私はケントをウェブダイバーに選んだのかもしれない ラディオに似てるそしてケントと心を一つにした時私は私に誓ったケントの未来は守り抜いてみせると決して私のようにデリトロスに未来を奪わせはしないとグラディオン分かってくれケントこの戦いで全てが終わるでもこの戦いは君の未来を奪うことになるかもしれないそれでは意味がないんだ もう誰もデリトロスの犠牲になってはいけない違うかケントそれはケントだから君を連れて行くわけにはいかないしかし心配しないでくれ君のそして地球のみんなの未来は必ず私が守り抜いてみせるえグラディオンデリトロスは何があろうとも倒す さらばだ私のウェブダイバー結城健人我が友よているぞグラディオグラディオグラディオなんでなんでだよ兄ちゃん健太 よこ惑星クーリア私が誕生した地そして私が自ら滅ぼした星許さん許さんぞデリトロスよくもよく俺たち現れた クーリア滅亡とともに肉体を失い電脳空間に置き去りにされた魂どもめ私に足りないものそれは人の心心が生み出す怒り恨み悪の力さあお前たち私を憎め恨めそして私に進化の力を与えようう これがデータノイド ついについにわしは解き放たれたあとはこの電脳世界から抜け出し現実世界を破壊に導くのみうわ カグラディオンお前を現実世界へ生かせはしないバカめウェブダイバーなくしてデータノイドと化したわしに勝てるか今度こそ生きの根を止めてやるこの因縁の地惑星クーリアでな イトロスの犠牲になっちゃいけないんだってでも今俺たちはそのためにグラディオンを犠牲にしようとしている間違ってるそんなの絶対間違ってるよお兄ちゃん俺はやだ大切な友達が俺たちのために命がけで戦おうとしているのにただ黙ってじっとしているだけだなんてそんなこと俺にはできない俺は行くグラディオンのところへそして 必ずデリトロスを倒して帰ってくる2人でよく言ったぜケントあのデリトロス愛の向こうには何があるのえそんな花の向こうにあるのは別のネットワークそれも宇宙全体に広がるネットワークだわ一体誰がこんなものを 未知の知的生命体エイリアンが作ったもの曲こんな迷路みたいなネットワークどうやってグラディオンのところまで行くの私が案内しましょうジェグラディオンは何度となくマジカルゲートの危機を救ってくれました今度は私が彼の力になる番ですありがとうエンジェ行きましょう これはあなたのグラディオンへの思いが作り出した翼です忘れましたか決闘ここはマジカルゲーム子供たちの思いが形になる場所ですよそっかうっ、う マジカルステーションは僕たちが守るケント君はグラディオンのもとへ急ぐんだ分かったありがとう行くぞガリュウおシャイニングボルトこれで終わりだグラディオン

待ってろよグラディオン今行くからな 上のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさ 全ての始まりだった惑星クーリア苦しいことも悲しいことも楽しいこともいろいろなことがあっただけど君に出会えたことが一番嬉しかった俺のかけがえのない友グラディオン電脳冒険記ウェブダイバー最終回旅立て友と無限の未来へにプラッ